نشانشید کچ خو؟ سی و هفت سی و هزار افتا سامان در وقت تماشان میکنم فقط درس نیست این روز شنبه تبایی میکنی درس نداشته باشم چه درس نداره؟ سر خوب کچکار سه هزار هفتصد سامان با قیدنگی اوچ میتی سامان سوی باش که دیار داشتی سیمک کنی مرحبا این مرا سیمک نکنی بازار یکم از سکس کلیر قرقاچون سکرگا قرقاچون ها کچکار بونستر باش qo'rg'ochi o'n olti qilyapti o'n olti ming olti yuz so'm ha bunisini qancha dedingiz uch yarim uch yarim ko'tarilib ketibdi uch yarim ming bu bo'lsa kerak bir o'ttiz besh go'shtimi ha qirq chiqadi o'ttiz besh chiqadi o'ttiz besh qirqlar bo'lsa kerak Шо яъни мубозара чӣ дияк аст? Бозар 28 25 сола. 28 25. 2800 сум 2500 сум. 1500 сум савдо кардиса. Бозар 3000 гуфтеса як. Рафтеган бо навра пеган. Чӣ меша вақти сиз ман сиём кунд? Ина 650 сум. Урғочи. 5000 сум. Гутам урғочи? 1000 сум дияпти. Марҳамат. Қайда urg'ochsiz aka qalqozobod qalqozobod mashg'ulobod marhamat madaniy toshrobodda urg'ochi qo'chqorchalari mana qo'ylari marhamat tomosha qilamiz arzon bo'libdi marhamat urg'ochilar bir ming ikki yuz somondan hozir somon bozor hozir somon savdo qilishlar marhamat taka qancha bo'ldi taka faqat sakkiz sakkiz nechta somon taka bilan Bu urg'ochi necha yasharlarmi urg'ochi ikkita tuqqanda ikkita tuqqan a hmm. qayerda ya? bu aka bu shu nimaniki uzunniki uzunniki avval katta ketmang qanday kartoshka yeymiz aka bu taka nechta bo'ldi taka to'rt ming to'rt ming so'm Değil ana chekkasi to'rt ming so'm bunisini nechida yapsan 17 17. Hazır alsan tamam. Boza ne çıkıyaptı? 1 yarim. 1 yarim. Burası uç mu? Uç mu? Şey hazır soğuk mu? Tamam. Bu gazdan can çarşı doğru kaçıyor. Hazır hafsadi. Hazır hafsadi soğuk. bozor chan savdo qadam hozir shashsa bir ming yetti yuz so'mon deyapti bozor bir ming olti yuz so'mdan savdo qilamiz deyapti urg'ochi qo'ylar marhamat tomosha qilamiz bir ming olti yuz so'mondan yo'q chan so'rashgan so'ras so'ras a 1600 сом. Ина дубам дош нас. Арнава тамоша кунед. Бозори пайшанбе бозор. Умр. Яс. اینا قیچقارچی های مایده مایده هزار و سیصد سم؟ bir uch yuz so'mondan bozor chand savdo qiladi aka bozor chand savdo qiladi aka Yozdanimi, dumondanimi. bir ming ikki yuz tomondan savdo qilishyapti marhamat bugungi narximiz shu ekan 11 12 савдо шавад. Ина кушқоро 3000 сомон. Ёш чака? Ана да. Ёш 1800 1400. 1600 1400. Ти майдаш 1400 да? Да, беш. Ина ish 3000 сомон. Бозор чақ қадар? Zor alsa. İki mi yetti sun bazar savdo qilyapti. Besh hazar o'sha chanqadan. Da, zo'r. Da, 500. 500 hazar o'sha da, 500 so'm savdo qilsak. 2500 so'm deyapti bozor. Bu suya şampiyon. Nereye? ҳазору ҳаштсаду панҷоҳ сомо бир месаки дорем шумо онга савдо утоб китияпте бор барака мубарак шавад ақишпуро чуқур аё марҳамат бозорам тамом шид бачаҳо ина видеоро тамошо кунед лайк зикн подписаса кунед ки алхозобод тв bir ming yuzga olishibdi mana qo'chqor yigirma besh kilo qiladi a pastmi o'n sakkizga